せーの。さあ、始まりました少量チャンネル翔太です。りょです少量です。はい今日は、何をしたいかと申しますと僕らの結婚式のことについてお話しできればと思います。よイエーイ いうのも、今年のプライドウィークが、4月24日から5月5日までとなってます。うん、で、えっ、ー、と、毎年ですね、この期間になると僕らなりに、なんかそういう真面目な話をしてたりするんですけど、今年は、結婚式についてお話しできればなと思ってます。うん、僕らはですね、2018年の秋に、あの、実際結婚式をさせてもらったんですけども、で、その時って、まだその、例えばネットとかで検索しても、その同性の 結婚式っていうのを挙げてる方が少なかった、ほとんどない状態だったんですけど、 そこからね、あの、僕らがどうやった経緯で結婚式を挙げれたとか、うん、今、同性でも結婚式してる方たちが多くなってるので、その方たちに実際今後やるとするならば、アドバイスとか、同性に限らず、ストレートの方々でも、男女での結婚式でも通用できるような、えっと、お話をできればなと思います。あの、いろんなところで、この結婚式についてお話しさせてもらう機会が多かったりしたんですけども、もう聞いた よとか思うかもしれないけど、ごめん。スルーして。 <laughs> お願い。本当のお願い。それはちゃんともう一回聞いて。終了。というわけで、うん、まず結婚式を挙げた日時が、うん、まあ先ほども伝えたい通り2018年の11月4日だよね。うん だったっけ多分、まあでも3日か4日、3日。まあそこら辺なんですけど、で、場所はですね、うん、吉祥寺にあるカフェウェディング22という場所をお借りして、していただいたんですけども、うん、その当時はですね、うん、まあその同棲で結婚式あげるっていうのが、まあネットでは見当たらなかったんですね。だから僕らがまず最初、どういうふうに見つけたかというと、もう普通に結婚式をあげる場所、っていうか、披露宴かな、披露 露園を上げる場所を探していって、うん、まあ、ネットとかで、まあ、こういうところがある。うんと、3つぐらいかな。絞ってね。うんうん、そこで、一個一個行ってみようっていう形になって。そうだね。うん、で、1つ目行った場所が、まあ、そこもすごくよくって。その時は、特にその、誰が結婚式あげるとは言ってないんですけど、うんうん、4人ぐらいで行ったんかな。うん、4人で行ったね。4人で行ったね。 次見てみようって思って、次の会場に行ったの。で、そこが、あの、さっき使わせていただいた場所になるんだけど、うんうん。ひょにょ。 なんかね、そこは LGBT ウェディングしたことがなかったんだけど、うん、実際行ってみて、うん、誰が結婚式するんですかみたいな話になった時に、僕らがするんですって言った時に、すごく好意的に思ってもらってて、まあそういう風に協力しますよって言ってくれたので、そこがすごくよくって、もうこの方だったらもう信頼できるな、と話をして分かったので、そこにさせていただいたんですね。ね 速攻で決めたよね、もうそこに。じゃあもうここでやらせていただきます、みたいなね。うん。っていう形で、と場所を決まりました。よくさ、結婚式って、まあ大体ご祝儀がまあ3万円。そうだね。っていうのはまあ一般的じゃないですか。まあ、あの、ご家族とかだともっと多くなる、5万とか。そうだね。で、正直、高いじゃない。そうね。で、実際お金なかったりした、したりさ、給料日前とかでさ、結婚式、 ああ、きついなーとか、うんうんうん、ちょっとこの人だったら行かなくてもいいかな、みたいな思わない。ちょっと自分のその、 <laughs> なんか、そんなことある悪魔と天使がさ、ちょっと、あ、この人だったらワンチャン行かなくてもいいかな、みたいなさ。ああ、そうなんだね。とか思っちゃうの。うんうんうんうん。ひょにょ。 思われるのもちょっと寂しいなと思って、みんな呼べる人は呼べたかったから、でそれで会費という形にして、会費1万円で式を 行うことができました。そうね。うん。なんかやっぱりお祝儀をいただいてきてもらうってなると、うん、ちょっとハードルがちょっとだいぶ上がるなっていう感じがして、そうなの。まあ僕たちの披露宴に来ていただいて、うん、ちょっと楽しんでね、うん、ちょっとパーティーなんだけど、ひうん、まあ披露宴パーティーなんだけど、ちょっと気軽なね、感じで来てもらいたかったから、会場のね、その方とも相談して、あ、じゃあ会費制がいいんじゃないですかっていう話になって、で、会費 費っていう感じで。で、まあ、食事と飲み物をついて、1人1万円で、気軽に参加してくださいみたいな。だから、ドレスコードとかもね、あの、普通結婚式だったり披露宴だったりとかすると、ちょっと、あの、パーティードレス着たりとか、タキシードじゃないの、スーツ着たりとか、ね、なんかそういうのが、まあ、一般的だと思うんだけど、僕たちの場合は、もう、招待する方々にカジュアルな格好でぜひ来てくださいっていう感じでね。そうだね。うん。終了。 まあそういうこともあって、大体だいたい50名ほど。そうだね。そう。来てもらって、ヤッピーって感じなんだけど。ヤッピー <laughs> まあ、み、呼べるだけ、呼びたい人だけ呼べた、みたいな感じになって。僕たちが行った、行った披露宴に関しては、親族とか、呼んでないんだよね。そうだね。そう、あの、友達とか、職場の同僚とか、まあお世話になった方。うんうんうんうん。で、 を呼んでやったんだけど、うんうん、やっぱりね、あのー、ちょっと実家が遠いからね。そうだね。なかなか そうなんだよね。来てもらうっていうのが大変だったから、うん、まあ今回は、うん、まあ友達だけ、うん、で、やろうって感じでね、やったよね。そうだね、まあでもその次の日に、まあ、そうそうそう新婚旅行みたいな形で、えと、2人でね、2人で彼の実家に、地元にね、行って、それは、あの、 <laughs> YouTube の一番最初の方ああ、そうね、懐かしいね。懐かしいから、ちょっと言う、見ないでほしいんだけど。 <laughs> あの、ちょっとまあ、そういうのもやったね。うん。うん、確かに確かに。あとね、披露宴で思い出に残ってるのがね、あの、オープニングムービーとかをね、自分たちで制作して。ひょにょそうなんです、それが僕にとって初めての 動画編集になって、うんうん、そうだよねそれがなかったら動画編集してなかったと思うんだけど、うん、ムービーを撮って、うん、その延長でなんか YouTube を作り始めた、うんうん、だから本当にそれがなかったら多分やってなかった確かにね、うんうんうん、なんかもう本当今思えば、すっ ごい残念な映像。なの。そうなの。 <laughs> クオリティの低いね。今だったらもっとうまくできる自信もあるんだけど。いや、でもね、あの、素人なりになんか一生懸命撮って、 、その自分たちで編集してっていうので、すごいいい味は出てて、あ、本当。なんか実際、その披露宴の時にオープニングでその映像流れた時に、俺もすごい感極まってさ、はいはいはい、うん。あの、登場の段階からもう号泣してたもん。ああ、そうだったね。うん。うんうんうん。なんかもう、 よかったよ。うん。でも、その、その会費1万円にできたのは、うん多分、がっちりした結婚式とかだったら、うん。ちょっと、まあ、マイナスになる可能性はあるかなと思ってて、ねうんちょっとカフェみたいな小さいところだからできたかなっていうのも思ったりはするので、そこはまあ自分の予算とかをね、そうだ考えね。ながらうん。終了。 じゃあ、当時のじゃねえわ。うんうん、当時当時。白いの時のね。白いの時の、うん、写真が向こうにあるんで、ちょっと、見てみようかな。そうだね。うん。うん、見に行こう。うん。うん、というわけで、はい。えっとですね、どうしようかな。見せようか。うん。じゃんこちらはウェルカムボード、うん、これについてね、うん、これはあの僕のあの高校の時の同級生のイラストレーター。 の友達がいるんですけど、その友達に書いてもらったウェルカムボード。ほうほうほう。ね、しょうちゃんはね、これ好きなハロプロのそうなの。そう、スマイレージだっけスマイレージ。の衣装着させてもらって、うん、僕。着けないけどね。あ、そうか。 <laughs> じゃじゃ絵の中で、ね、絵の中で、ね。そう、絵の中で。ね、そうそうそう。うん、僕は、うん、あのラ、あの、ライオンキングが好きだから、ライオンキングのシンバにしてもらったの。そうだったね。そう。よくできてる顔が。 めっちゃ似てるよね似てる似てる、うん、そうなのそうなのそうはいとあとこっちが披露宴の時のね写真ですよ <laughs> ほこりついてる <laughs> そうあでもね全然写ってないこれ一番左上がねこれあの2人で感動的なシーンですねそうそう、はい、翔太にねあのプロポーズ 公開プロポーズをしてもらって抱きついて感動 <laughs> 感動のシーンと、うん、あとここはなんか準備してる時にあの、ね、お互いの蝶ネクタイ直したりとか、うん、よかったなんかそういう感じかな、うん、あとこれ乾杯の時かな、いい思い出、ねうん、パートナーシップ先生のやつなんだけどちょっとあんまりここ 上の部分は見せれないんですけど、まあ、こういう形でね、うん、あの飾ってはいるんですけど、うんね、3人でディズニー行ったやつ <laughs> 行ったね懐かしいねそう2と俺と、うん、ねと U2 U2 さんたちとコラボした時にね撮ったいいのいいの U2 であのもう先輩だから 先輩ずらしてんな。風の先輩みたい。ちょっと。 <laughs> 女子の先輩になって <laughs> いいの公認先輩だからいいの。そうなのみんな公認先輩だ。多分みんな分かってくれる。うん。 <laughs> ごめん、ついでだから、ちょっと見て見て。キッチンのさ、ここ壁紙変えたの。上と下と。だいぶ、あれだよね。これだけでも変わるもんだなって思うね雰囲気がだいぶ変わったよねうんすごいいい感じいい感じいい感じいい感じ ひょにょというわけで、こんな感じなんですけども、うん、毎年恒例のレインボープライドなんですけども、うんうん、まあ今年、去年に引き続き、やっぱそのコロナの影響で、リモート開催になってしまったんだけど、ねね、まあね、あの、リモート開催っていうことで、まあ全国の方が、まあ、その YouTube なり Twitter を通して、通じて、一緒にね、参加できるっていうメリットはね、去年、今年と、まあね、あったと思うんだけど、やっ ぱりね、実際に会いたいよね。まあね。あの、会場で。うん。だから来年こそはね、なんかその、リモート開催ではなくて、うん、実際に代々木公園だっけ、うん、で、開催されて、うん、そこでね、なんかみんなと交流できたりとか、ね、あの、ステージうん、でイベントあるの見たりとか、うん、ねいろんなブースあるからそれ見たりとかね、うん、したいよね、まあ 来年こそは、うん、ね、あの会場でお会いできることを楽しみにしております。こちらこそ。こちらこそ。ここの話。 <laughs> というわけで今回はですね、あの、僕たちの結婚式についてお話をしてきたんですけれども、まあ僕たちみたいにね、小さなレストランを借りて披露宴をするっていうパターンもあるし、フォトウェディングだけ撮る方もいるしね、なんかいろんな形があるから、今だとね、いろんなところがね、会場が、あの、LGBT 婚やってますよとかね、なんかそういうのも出してるところもちらほら出てきてると思うから、